Quand la guerre était finie en 45, l'Autriche est de nouveau devenue l'Autriche, tu vois, de nouveau la séparation. Et puis donc on a dit à mon père, soit qu'il retourne en Italie, soit il, va en Allemagne parce qu'il est allemand. Alors mon père a répondu, je ne suis pas allemand et je ne retournerai pas en Italie. Où il a eu tort, parce que s'il était retourné en Italie, il aurait une, hein, une bonne place, parce que quand même, il a quand même été dans un mouvement antifasciste et tout ça, tu vois. Mais il a dit jamais de la vie, je retournerai en Italie. Il a fait la demande de la nationalité autrichienne. Alors je suis devenue, alors c'est là que tu vas rire, parce que je suis devenue autrichienne parce que j'étais mineure, mais ma sœur, elle restait italienne, elle a gardé la nationalité italienne parce qu'elle était déjà majeure. Elle a dit, oh non, moi je garde ma nationalité italienne. Et mon frère, il était apatride parce qu'on ne lui autorisait pas la nationalité. Les trois enfants avaient une nationalité différente. Ça fait rire, mais c'est en tout, j'ai changé. Alors, italienne, allemande, autrichienne, et puis j'ai fini française. Je me rappelle, avec mes parents, on était assis devant la porte, parce qu'on avait récupéré l'appartement. Hein. Mais dans quel état, je ne te dis pas. Hein. Les Américains se sont amusés, je ne sais pas pour quel plaisir qu'ils ont trouvé à, à, pisser sur les matelas, <laughs> enfin, des trucs comme ça. Bref, on a récupéré l'appartement, puis on était assis devant la porte, et des Français militaires français, deux, trois militaires français qui arrivent, qui s'approchent de nous et qui demandent si on parle français. Alors mon père, il a dit non, pas bien français, mais italien, on parle italien. Alors ils étaient tout contents parce qu'il savait il y en a un qui parlait italien. Alors, il a demandé qu'ils aimeront, bien boire un bon café. Alors, ma mère, elle a dit, ah ben si c'est que ça, moi je vous le fais si vous avez le café. Alors, on les a fait rentrer, ils ont fait le café, et on a passé une après-midi à discuter. Pourtant, c'était l'occupation qui arrivait. Non, ça s'est très bien passé. Ben, c'était dur, hein, parce que il fallait reconstruire, tout était démoli, ben, toutes les grandes villes et tout ça, et puis point de vue économique. Mais finalement, la guerre était finie, les, années ont passé. Je suis allée au collège. Après, je suis allée à apprentissage. Euh, je ne savais pas quoi faire, la couture. Mais on ne trouvait pas une place pour vraiment apprendre la couture. Après, je suis retournée à, Innsbruck. J'ai fait une année de, de, études de gestion. Je ne sais pas comment dire en français. Une année assez dure. Hein. Il fallait, fallait s'accrocher. Hein. J'ai vécu, j'étais bonne sœur, alors c'était dur. Hein. Entre le manger et le dortoir, c'était pas marrant. Mais c'est comme ça que j'avais un, brevet de gestion. Mais moi, j'ai toujours pensé partir avec une copine à Vienne. Et on allait, tu sais, les rêves, installer un petit magasin de couture. Moi, je faisais la gestion, enfin, tu vois quand ma copine, là, j'avais 15 ans, à ah, toi, tu te marierais avec un, homme du Sud, un, truc. Ah, ben, je dis non, ça risque pas un Sicilien. Ah, ben non. Moi, de toute façon, mon rêve, c'était un grand blond et surtout qu'il sache bien danser parce que j'adorais danser. Hein. Quand j'étais gamine, il y avait une, chanson euh, qui, chantait en allemand. Hein. À Paris, tu es la plus belle ville du monde. Paris, je veux te voir. Traduit. Hein. Et puis je chantais tout le temps ça. Alors mon père, il a dit Oui, oui, oh, tu parles. J'ai dit Mais papa, un jour j'irai à Paris. Tu verras que j'irai à Paris. <laughs> Et je suis allée à Paris. <laughs> Eh bien, c'est. Comment te dire Ben oui, comme je te disais, la Californie. J'ai toujours dit un jour j'irai en Californie. Je ne suis pas allée, hein, mais bon. Mais j'ai toujours rêvé d'aller en Californie. Déjà, gamine, je. J'aimais bien. Hein. <laughs> un peu rêvé, tu vois, un peu. J'ai continué à aller à l'école à Innsbruck. Et puis après, je suis revenue, puis j'ai trouvé du travail, donc euh, chez les Français, là, un tailleur français. Mais sans plus. Et puis un jour, j'ai rencontré donc ton grand-père.